האמת שכבר די הרבה שנים אני סובלת מחוליות הגב התחתון, והייתי בכל מיני טיפולים, כל מיני ניסיונות. אני ארכיאולוגית. יום אחד אה, באתר החפירות על התל נתקע לי הגב, והכאב היה פשוט בלתי נסבל, 24 שעות. היה לי פציעה אה, בברך. נסעתי עם אופנוע בשטח ונפלתי איתו כשהאופנוע ככה על הברך הכואבת הזאתי, כאב לי פי עשר יותר ממה שכאב לי כשזה קרה. אחרי שראיתי באמת אין ספור רופאים בתים באזור תל אביב, וכל פעם פרופסור אחר, אה, מילאו אותי בכימיה בלי הפסקה, כל מיני כדורים, משככים, ג'לים. אף אחד לא עזר לי, אף אחד לא עזר לי. אה, הכאבים חזרו והתגברו, ועד שיום אחד קרסתי. שמונה חודשים האחרונים אני סובלת מכאבים בעצם בתחזיקן. והכאבים האלה הולכים ומחריפים ברמה כזו שכבר אני לא יכולה לשכב אה, לישון אה, במיטה על הבטן. אני לא יכולה לחבק את הילדים שלי, זה כאבי תופת. ולא היה מכשיר חשמלי שלא בדק אותי, ולא הייתה שום אה, אסכולה שלא בחנה אותי, לא יודעים מה יש לי. ואז הגעתי לפה, למקום הכי מקסים בעולם. עליתי על המיטה, אחרי שאני כמה שבועות עם תחבושת אלסטית על הרגל, והרגל כואבת, הברך ממש כואבת. ואני עובר טיפול, ואני יורד מהמיטה, ונעלם הכאב. אבל לחלוטין, ואני אומר לעצמי, לא יכול להיות. ירדתי אחרי טיפול אחד מהמיטה, חזרתי לחפירה כחדשה. אחרי כמה ימים אני עושה כזה דבר, ואני אומרת לעצמי, די, לא יכול להיות. לא יכול להיות. כלום. ומאז שלחתי גם את הנכד שלי שאומר שדרימר הוא קוסם. הטיפול הלך שלוש דקות, שלוש וחצי דקות. אמרתי, או שהוא שרלטן או שהוא קוסם, אין אפשרות בעיניי. סבלתי 15 שנה של שלוש דקות. הטיפול הוא מאוד מאוד עדין, מאוד לא אגרסיבי, מאוד ממוקד, מאוד מקצועי. אף אחד לא מסוגל להכיל ולהבין את האושר של משהו שהוא כל כך בסיסי, שסוף סוף יכול לחזור לעשות אותו. מחזיר חוליה שהיה, שזזה במקומה במשך עשר שנים בגלל תנועות החיים, עבודה פיזית, עבודה כזאת, עבודה אחרת, החזיר אותה חזרה פשוט למקום שלה. הוא מלמד את המוח שלי להתמודד עם הכאב, שלא יכאב. הטיפול של דוקטור דרימר הוא לא נקודתי, זה לא שהלכנו לצורך והתחיל למתוח לי אותם ולסדר אותם. הוא הפעיל את הגוף לסדר את עצמו. וכנראה שאנחנו באמת יודעים לעשות הרבה יותר ממה שאנחנו משערים. אז חבל על כל השנים שעברו ולא ידעתי קודם. פשוט באמת מופלא. אני לא יודעת להסביר, התוצאות הן תוצאות, עובדה. עם זה אני לא מתווכחת. עם עובדות? לא מתווכחים. עם תיאוריה כן עם עובדות לא מתווכחים. once משהו עובד, משהו עובד.